नमस्कार रातो पर्दा टिभीमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हामीले पछिल्लो समय धर्मगुरुको नामले परिचित रामबहादुर बक्जनबारे विभिन्न समाचारहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यसै सन्दर्भमा आज हामीले एउटा नयाँ खबर लिएर आएका छौँ त्यो हो बमजनले दीपक भुजेल नाम गरेका एक व्यक्तिको श्रीमतीलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको आरोप लागेको छ यसै सन्दर्भमा आज हामीले यो समाचारलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ यो समाचार सेतोपाटी डट कमले सम्प्रेषण गरेको छ सेतोपाटी डट कमले दीपक भुजेलको तस्बिर पनि यहाँ प्रकाश गरेको छ साँच्चै नै रामबहादुर बमजन बलात्कारी हो बमजन मेरी श्रीमतीको आफ्नै फुपूको छोरा हो मेरी श्रीमतीलाई उसको कालो कर्तुतको बारेमा सबै थाहा छ मेरी श्रीमती सानैदेखि बमजनको आश्रममा आनी भएर बसेकी हुन् उसलाई पनि बमजनले यौन शोषण र कैयौँ पल्ट जबरजस्ती गर्न खोजेको रहेछ उसको यस्तो हरकत थाहा पाएपछि मेरी श्रीमती त्यहाँबाट भागेकी रहेछन् र साउदी अरब गइन् यी सबै कुरा थाहा पाएपछि मैले उनलाई तिमीले किन यस्तो कुरा बाहिर नल्याएको भने उनले भनिन् बमजनको पछाडि धेरै गुन्डाहरू छन् उसका बारेमा कसैले बाहिर पोल खोल्न साथ त्यसलाई कहाँ कसरी बेपत्ता पार्छ थाहा हुँदैन उनलाई पनि आफ्नो ज्यानको डर थियो म उनको हुनेवाला श्रीमान थिए त्यो समय उनले मलाई आफ्नो जीवनमा भएका सबै घटना बताएकी थिइन् त्यही क्रममा रामबहादुर मम्जनका बारेमा पनि थाहा भयो मैले यस्तो अधर्मिक कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्दा उनले मलाई हाम्रो जीवनलाई खतरा हुन्छ बमजन ठिक छैन भन्दै बिन्ती गरे आजभोलि बमजनका कुकृत्य र कुविचारका समाचार आउँदा मैले यति कुरा लेख्ने आँट गरेको हुन् छानबिन हुनै पर्छ यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ दिपक भुजेलको यो प्रतिक्रिया सेतो पार्टी डट कमले मिति दुई हजार पचहत्तर साल पुस सत्र गति मङ्गलबारको दिन प्रकाशित गरेको छ र यद्यपि दिपक भुजेल को हुन् भन्ने विषयमा भने यहाँ खुलाइएको छैन तर पनि यहाँ दीपक भुजेलको सहित यो प्रतिक्रिया प्रकाशित गरिएको छ यसमा कति सत्यता छ यो भने छानबिनको विषय होला किनभने सिआइबी र नेपाल प्रहरीले बमजनबारे विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेको छ